karanta saboda malam na abin da ya shafi addini ne ya ce assalamu alaikum malam da fatan an sha ruwa lafiya malam muna da tambaya kamar haka malam kayan zuwan annabi sallallahu alaihi wasallam annabawa suna musulunci to malam suna sallah to masha Allah kafin zuwan annabi sallallahu alaihi wasallam annabawa dukkan su musulmai ne dukkan su gaba daya musulmai ne kuma dukkan kowane ba annabi idan ka karanta kissa shi a cikin alƙur'ani sai ka samu inda ya nuna ma shi musulmi ne duk ba annaban da kissa shi ta a cikin alƙur'ani in dai yi magana a cikin alƙur'ani a tsakanin shi da shi da mutanen da suke in ja idan ka kalli su siyakin zancen da suke sai ka ga ya nuna shi musulmi ne misali kwara ɗaya zama buga annabi musa alaihissalam zamanin da suka kai ruwa rana da shi da mutanen shi har ya kai ne ya roƙi ga Allah da ya roƙi ga Allah Allah ce mai ba za ka gani ba amma in za ka gani sai Allah ce mai kallo ta dutse annabi musa sai ka dutse falan mata jalla rabu da jabale sha'alahu da kan wa karra musa sa'ika falan ma a faƙa ƙala subhanaka tubutu ilaika sai ce wa ana awwalul mumini cewa wa ana awwalul mu'minina ya nuna shi musulmi ne kuma in ka goma can a cikin suratul an'am ya zo da wata magana mai kamar da haka amma sai ce wa ana awwalul muslimina a ta cikin suratul an'am haka wada saboda haka dukkan annabawa musulmi ne gaba ɗaya su to illa iyaka magana sallah magana sallah kowane ba annabi iya sallah babu ba annaban da Allah ya aiko bi masalla shi ma hadisan manzo Allah da alqur'ani su suka bana fashin baki da cewa suna sallah saboda manzo Allah ya fade a wani hadisi in ka tace wato hadisi Abu Dawud yanda annabi sallallahu alaihi wasallama ya nuna a cikin hadisin yace amma sai dai wani ba annaba sallah ɗaya yake wani ba annaban sallah biyu shi ne gaba ɗaya aka haɗa mai salloli lokaci biyar haka manzan Allah da cikin hadisi ya ce wani ba annaban sallah ɗaya kawai yake wani ba annaban sallah biyu ya ce sai dai ni ne aka haɗa mun salloli na lokaci guda biya idan muka koma bisa annabi musa alaihi salam don mu iya ganewa suna yin sallah annabi ya yi nasara'i shi ne daga ina daga baitul muqaddas ya ji fadar allah zamanin da manzo Allah ya je fadar Allah ya amso sallah guda biyar da ya dawo sai ta da annabi Musa ya ta da annabi Musa annabi Musa mai ce mai sai annabi Musa ce mai menene ka amso a wajen ubangijinka sai ce na amso sallah lokacin biyar sai ce kaf ya ce musa siya ba ya ce wallahi ko ba wajen ubangijinka ne ba ya ce domin ni na jarraba banu isra'ila a sallah ta lokaci guda sun kasa yi koma wajen ubangiji ke rage ba annabi ce sai na koma wajen ubangiji sai aka rage goma sai na dawo wajen musa sai annabi musa ce nawa aka rage sai ce goma sai ce koma irji ila rabbita fa ta'alu takfifa fa inni jarrabtu banu isra'ila mu'alijatan ya ce na jarraba banu isra'ila sannan kuma na ce musu amma sallah ta lokaci guda sun kasa su ba da ta a na bai ce ina zuwa ina dawowa ina zuwa sai da aka maida ta sallah lokaci biyar da aka maida ta lokaci biyar sai annabi musa ce mai kuma wajen ubangijinka ya rage sai annaba ce wallahi yi biyu ya ce kai sallah lokacin da ya ce ka ina jin kumiyar ubangiji na a dai sallah biyar ya ce ina jin kumiyar ubangiji na in koma in ce a rage a biyar ya ce zan sabko kasa da wannan biyar kyau sai manzo Allah ya ce dare shi daren me ya kamata musulmi ya yi don ya samu albarkar shi da faralar shi gashi nan fa nan da 'yan kwanaki zai so daren lalatar kadari tabbas ana ganin dare ne da ne kamar yadda hadisin ummi da aisha ya nuna ta ce ta ga dare ne da karkarare a zamanin musa allah hadisi ne wani ce kuma bai ce ita ma annabi ya ce ana iya ganin dare ne da ne to amma abin da muke so mutane su kula shi dare ne da ne ana so ka raya daren da ibada kara da daren da ibada shine sallah da salatin annabi da istighfari da karatun alqur'ani to amma in baka ga ma komi idan ka raye daren wancan alƙawarin da Allah ya yi kasa same shi a ce ai da kyau alƙawarin da Allah ya yi na samun lada na daren lalatul kadari idan ka raye daren da ibada to wannan alƙawarin ka same shi da Allah ya ce inna anzalna fi lailatul qadari lailatul qadari khairun min alfi shahr ya fi wata dubu alkari idan ka raye wannan daren ba kai barci da yin azakaru da yin nabilbulu da yin wato salatin annabi da yin fari to wannan alkawalin da ladar ka samu shi kuma samun ganin wani abu ne daban Allah ya kai iya nuna ma wani abu to amma manzo Allah ya faɗa a hadisin ummina Aisha yace wato idan an ga wato hasken da ake gani to sai ka roƙi abin da kake so a wajen Allah amma idan ka tayi roƙon ka roƙi abu na alkhairi kar ka roƙi abu na sharri ka yi roƙo na alkhairi a gare ka ko ƴan uwanka ko iyayenka ko malamanka ko almajiranka duka abin da ka roƙa a wannan daren amsashe ne ji masu Allah to Allah babu dace